મને એક વાર્તા કહીશ મારો ને એટલે અહીંયા અહીંયા અહીંયા અહીંયા અહીંયા અહીંયાથી પહોંચી ગયો પછી એ દીદી છે ને આ મામા મામા મામા ત્યાંથી ગઈ ત્યાં તો એને ખબર નહોતું કે કે ક્યાં જવાય તો પછી એને એની પાસે એક મેક હતો પછી જંગલ પહાડ જંગલ તળાવ પહાડી જંગલ તળાવ પહાડી પછી પછી એ પહેલા જંગલમાં ગઈ ત્યાં તો એક હાથી હતો એટલે ત્યાંથી છુપાઈ ગઈ પછી હાથો જાતો જાતો જાતો જાતો અહીં આવી ગયો પછી ચાલતી ચાલતી અહીંયા અહીંયા નદી પાસે આવી પછી એને ખબર નહોતું કે કેમ તળાવ પાડો કરું ત્યાં ત્યાં તો એક એક હંસ આવ્યો પછી એ હંસ એને બેસાડીને ત્યાંથી લઈ લઈને અહીંયા ચાર લગાવ્યા પછી એને પાણી પાર કરતા નથી આવડતું એ તો બહુ ફિસલી હતી ત્યાં સુધીમાં એક ઘોડો આવ્યો એ ઘોડો એની એની ત્યાં પીઠમાં બેસાડીને ત્યાં આમ લાવી અને પાછો ઘોડો જતો રહ્યો અને એ બંને પાછા પૂરી વાર્તા વાહ તે તો દીદી ભાઈ મસ્ત વાર્તા કીધી ટીનું